Astăzi este, este despre a înceta. Uh, Jerry Robert spune că este unul din cele cinci uh, cele mai scumpe verbe și m-am gândit de ce, bineînțeles de ce, pentru că exprimarea a încetat din viață, nu? Te duce cu gândul la moarte și este un verb destul de puternic. Însă, pentru că tot sunt și am fost, de fapt, astăzi la un curs de-a lui Andy Secheli despre bani, Andy spune că trebuie să încetezi să îți mai pui piedici și să te dai la o parte din calea ta. Deci în momentul când îți place o uh, ai o idee uh, și vrei să o pui în practică și îți aduce și bani, trebuie să te dai la o parte din calea ta și să încetezi să spui piedici. Este mm, uh, un lucru care pare destul de teoretic, însă practic înseamnă să îți dai voie pur și simplu să greșești în ideea respectivă și atunci se și îndeplinește. Pentru tine ce înseamnă a înceta? Pentru mine înseamnă ceva pozitiv de data asta. Ceau!